The Holy Spirit is simple. El Espíritu Santo es simple. And the ego is very complex. Y el ego es muy complejo. And when we think we have a very complex life, y cuando tenemos creemos que tenemos una vida muy compleja, it just means that we've been listening to two voices. Lo que significa es que hemos escuchado dos voces. One that knows our good una que sabe nuestro bienestar y otra que es un deseo de muerte una nos hace sentir miedo y dolor y estas dos voces nos enseñan dos diferentes mensajes and they have no point of agreement y no llegan a un punto de acuerdo. y por lo tanto, la única manera de tener paz mental consistente es dejar ir al ego completamente y escuchar solamente al Espíritu Santo y a Jesús. And this is what I mean by living a very guided life. Y eso es a lo que me refiero cuando digo llevar una vida guiada. We are not asked to sit for 18 hours a day in meditation. No, no pedimos que pasen muchas horas en meditación. We are just asked to let the Holy Spirit guide us in our daily life. Solo pedimos que la voz del Espíritu Santo nos guíe en el día a día. Así que si estamos completamente listos para hacer eso, and every day we come as a little child with willingness y todos los días venimos con la voluntad de un niño to practice what we are learning para practicar lo que hemos aprendido con cada cosa de nuestra vida, sin ninguna excepción, then we are guaranteed a peaceful state of mind. Entonces tenemos garantizado una mente pacífica. The ego is the belief in sacrifice. El ego es la creencia en el sacrificio. That we will have to give up something real for peace of mind. Eh, de que tenemos que dejar algo real por la paz mental. But this is not true. Pero esto no es verdad. We only have to see the illusions of the ego. Solo tenemos que ver las ilusiones del ego. For what they are. Por lo que son. And let them go. Y dejarlas ir. We don't really need to learn anything new. No necesitamos aprender algo nuevo. We just need to unlearn the beliefs that we hold about this world and ourselves. Tenemos que desaprender lo que hemos aprendido y lo que creemos de este mundo. Así que el tema más importante en esta vida will saber quién soy, quién soy realmente. To come back to that identity that God created perfect and innocent. y volver a esa identidad en la que Dios creó perfecto e inocente. Now, in my 30 years of work with the Course in Miracles, en mis 30 años de trabajar con el curso de milagros, I was very blessed to understand that it was asking me to unlearn everything that I had learned. Fui muy bendecido al entender que me habían pedido que tenía que desaprender todo lo que yo había aprendido. I was able to understand that this world was backwards and upside down. Pude entender que este mundo estaba todo al revés. So the things that are valuable in this world y las cosas que son que tienen valor en este mundo block us from the kingdom of heaven. Because this world and cosmos was made by the ego. Porque este mundo y el cosmos fueron hechos por el ego. To distract us from knowing who we really are. Para distraernos de quién somos realmente. It's a very complicated device. Es un, es un eh, instrumento muy complicado. That is meant to take your attention and put it into things and into stuff. Que te hace poner tu mente y tu atención en cosas. To get so caught up into drama. Y ser atrapado en el drama. So busy and concerned y estar tan ocupado y preocupado y entonces estás lleno de estrés y de ansiedad that you completely forget your purpose of forgiveness. que olvidas completamente tu propósito de perdonar.